اطلاع داشته باشیم فکر می‌کنم خب همین تصویر من رو همین تصویر رو توضیح میدم خدمت شما عرض بکنم که ببینید یک طرف دنیا از گرسنگی دارن میمیرن طرف دیگه دنیا زرندوزانی دارن طلا ذخیره میکنن برای خودشون قیمت طلا رو بالا پایین میکنن جالب اینجاست که بیشترین طلای دنیا از همین افریقا داره به دست میاد یعنی آفریقا معادن طلا بله آفریقا یعنی اونجا طلای خام به دست میاد اینا چیکار میکنن اینا درگیر جنگن کی اینا رو به جون هم میندازه دو تا شبکه ماهواره میسازن میسازن درگیر جنگ کوچه های گسترده جمعیتی رو که شما میبینید انسان هایی که فرار میکنن به خاطر زنده ماندن خب اینا انسانن اینا آدم نیستن جنازه هایی که فرصت تجزیه شدن پیدا فرصت دفن کردن پیدا نکردن خب تصویر ببینید یا اگرم بخوان دفن بشن چطور به صورت دست جمعی دنیا صاحب نداره این یه حقیقته تصویر بعدی نگاه کنید جنازه ها اون طرف عجب بله این طرف کودک بله کودکانی که اصلا بیهسی مفرد دارن یه دقیقه نگه داری تصویر میخوام خب توضیح بدم و اینها وقتی هم میخوان عزاداری بکنن برای این تصاویر نگاه بکنید عزاداریشون هم عزاداری یزیدیه میدونی یعنی چی یزید خودش کشت خودش اومد مجلس عزا برگزار کنه از اون طرف یه آقای بیل گیتس نامی رو امثال هم میفرستن میان 25 میلیون دلار خرج خدمت شما عرض بکنم مثلا از بین بردن مالاریا میکنن عین اینه که میلیارد میلیارد دارن میدوزن ازشون میگیرن میبرن بعد جالبه به اینها میگن شما نباید جمعیتتون رو زیاد بکنید کم بکنید حالا انقدر این حرف احمقانه است انقدر این حرف احمقانه است که آقا جمعیت نسبت به چه مساحتی این مهمه حالا عین این که ما بگیم آقا جمعیت چین از ایران بیشتره خب بابا مساحتش هم بیشتره تو یعنی چقدر مساحت جمعیت رو کم بکنید که سهم شما رو ما بخوریم باریکلا حالا نگاه بکنید اینجا دارم نسل کشی که داره صورت میگیره اگر خدا خداوند متعال به عنوان جاهلیت نام میگذاره اون دوره که اینا آدم میکشن این اینا این جاهلیت بدتره این جاهلیت مدرنه چون ابزار داره چون رسانه داره چون علم به پشتیبانیش اومده خیلی بدتر میتونه این کار رو انجام بده خب حالا مثلا شما یه کاری بکنید جمعیت هلند رو بشینید حساب بکنید تقسیم بکنید به زمین قابل کشت جمعیت کنگور هم تقسیم کنید به زمین قابل کشت میبینید جمعیت هلند ده ها برابر کنگو کنگویی که طلا داره میفرست اما هر بیشترین کشته رو ما در کنگو داشتیم سه میلیون نفر تو جنگ ها تصویر بعدی برید بله تصاویر بعدی رو اگر با هم دیگه ببینیم ان آقای توضیح خواهند داد بر اون تصاویر بله ببینید این کشوریه که این کودکانی خیلی از اینا مسلمانن ها این یعنی از همون و حجابی که این تصویر نگه دارید ببینید این عکس ها میره در دنیا میشه عکس برتر جهانی اروپاییه میاد توی آفریقا عکس میگیره برای فانش برای تفریح خودش خب میره عکسش میشه بعد اینجا کودک رو ببینید که با چی داره بازی میکنه با سر اسکلت خب با سر انسان این سیمیلاتور مرگ داره بازی میکنه اون اون طرف تو اروپا میشینه لذتشو میبره ما نمیگیم اون اروپایی نداشته باشه نه میگیم همه میتونن داشته باشن اون فلان کفشو داشته باشه این پوشش پاش این باشه آیا دنیای علی ابن ابی طالب دیگه نمیخواد ادامه بدن دوستان تصویر رد بکنید این طرف دنیا برگردی داره خواهشان این هم تو که من عرض میکنم بعدی بله یه مدار سرعت آره یه خورده سرعتش با من هماهنگ اشاره ممنون تو میشه ببینید یک طرف اون اون طرف دنیا انقدر میخوره که غذا رو به بازی چه گرفته بچه ما نمیگیم این نخوره ها خب یک طرف دیگه دنیا از گرسنگی بچه داره میمیره برید تصویر بعدی بله. این چرا کشته شده به ای زن بن قتلت چون تو کشورش نفت هست عراق بعدی این بچه چرا دستش قطع شده چون بمباران صورت میگیره چون جنگا کی داره راه میندازه امثال این داعش و اینا کی دارن به وجود میارن خود همین ها برید تصویر بعدی نگاه بکنید آدم هایی که یه طرف دنیا غذا نمیخورن لاغر بمونن جالبه ها رژیم میگیرن یه طرف دنیا از نداشتن لاغر میمونن خب این تصویر نگه دارید من کار دارم ببینید دور این فرد اون انسان زنده سا یه حیات گیاهی مانند دور تا دورش علف سبزه خاک سرخ یعنی چی؟ یعنی خاک حاصل خیز خب و میبینیم چه اما اینا نمیکنن چرا نمیکنن چون درگیر جنگن چون فقر فرهنگ چرا کی اینا درگیر جنگ میکنه دو تا قبیله است 100 سال سر نمیدونم یه تیکه زمین دارن میجنگن به هر دو تا امریکا داره اسلحه میده به هر دو تا اسرائیل داره اسلحه میده پول میده تفرقه بیانداز چی حکومت کن اینا انسانن تصویر بعدی این عکس کار دارم این عکس شد عکس اول جهان خیلی معروف شد بر بله، معروف شد این عکس که یه غربی بلند میشه میاد عکس میگیره که لحظه که یک لاشخور یک کرکس داره مترصد اینه که این بچه بمیره و کار تموم بشه به سراغش خب بله. عکاس هم داره کار خودشون عکاس هم داره کار خودشون ببین تفریحشون یعنی الان شما دیگه وقتی پیر, پیر میشن پیرمرد پیرزناشون شروع میکنن رفتن یه سری انجمنهای خیریه و نمیدونم بشر دوستانه را میندازن مزهکه خب میان اونجا چیکار بکنن که آقا اینجا بشر تحت فشاره آی تو آفریقا امروز نمیدونم اینطور شدن بیاد درست بکنید از بیخ و بنیان باید ماجرا رو درست کرد منابع اینها که داره به دزدی به غارت میره جنگ هایی که داره همین منطقه خودمون یه نگاهی بکنید خاورمیانه کی اینطور به آتش کشید کی این گروه ها رو به دست ساخت آیا پول سعودی ها و اسلحه امریکایی ها و ترهای اسرائیلی نبود خب برای چی حالا جالب شما این سیستم مستکبرین میرن میشن توی یه جبهه در مقابل مستضعفین نگاه کنید صهیون صلیبی سلفی یه مثلث درست میکنن در مقابل مستضعفین دنیا برای اینا جنگ صدام با ما جنگ شیعه سنی نبود از همه بیشتر سنی کش صدام چه جنایت هایی در حلب چه ببارا بود؟ امروز هم جنگ عربستان با مردم مظلوم یمن جنگ شیعه سنی نیست همون صدامه داره همون کارو میکنه چرا کسی باش برخورد نمیکنه شورای امنیت کجاست شورای امنیت یعنی 5 نفر ما هر کی هر چی حرفی بزنه ما 5 نفر میتونیم بگیم نه دنیا مدیر داره حالا به نظر شما دنیا تشنه ی علی ابن ابی طالب دیگه نیست که نگران خلخال پای پیرزن یهودیه که اگر خورشید رو بذارن دست راستش ماها بذارن دست چپش یه پر ارزن از دهن ای به زور نمیگیره که بیت المال رو بین تمام صحابه و اون پایین ترین فرد عادی عامی جامعه برابر تقسیم میکنه آیا دنیا تشنه عدالت علی نیست فلزا ما میگیم میبینیم که میفهمیم فرزند علی در راه است یعنی این بنبست ایدولوژی و بنبست مدیریتی در دنیا شکل گرفته این یه واقعیت کدوم مدیریت من برخی از عکس ها بود خدا خدا رو گواه میگیرم نتونستم کپی کنم که پخش بکنن گفتم کام مردم تلخ میشه ببینید اینا چیا بوده که من نتونستم جدا کنم تصویری هم منتشر شد در ایامی که گذشت یکی از این شبکه حالا من اسم نیارم که مسائل طبیعی رو میخواد نشون بده فیلم برداران اون شبکه در حال فیلم گرفتن از ماری هستن که داره کودکی رو میبلعه بله. یعنی این استفاده از در آفریقا یک همچین استفاده میشه و بعد از پشت سر یک شخصی عکس گرفته بود همزمان اینها دارن فیلم میگیرن از کودکی که داره توسط حیوان خورده میشه که اینها بیان استفاده تبلیغاتی رو میکنن مردم هم گاهی از عوام بگن چقدر خوب فکر اصلا اساسا تصاویر رو دارم برای ما اینا انسان نمیدونن من چهار تا از ها مونده اگر میشون چهار تا دیگه پخش کنم یه نکاتی دارم یعنی بله یعنی فرمان تصاویر بعدی رو اگر نشون بده برای بینندگان عزیز بله بله اینا رد بکنید رد بکنید این تصویر این تصویر بعدی تصویر بعدی اون طرف دنیا یک نفر گرسنه است اون طرف دنیا برای سگاشون میان عروسی میگیرن ببینید تو دنیا پول کم نیست تو دنیا منابع کم نیست تو دنیا غذا کم نیستش نه خیر یک نفر این تصویر قبلی رو یه لحظه کن. یک نفر روی کودک می ایسته برای اینکه خدمت شما عرض بکنم اون توریستی که داره رد میشه دلش بسوزه و بیاد چیکار بکنه یه پاپاسی بندازه جلوی خب بعد اینا کشورهایی که سالها مستعمره بودن یک روز مستعمره اقتصادی که کماکان ادامه داره و امروز مستعمره فکری امروز خیلی از این کشورها همین خدمت شما عرض بکنم تحت سلطه فکری استعمارن دجال این سیستم سهیونیستی با این مرکبش من اعتقاد دارم همین رسانه بر دنیا سیطره انداخته مسهور کرده مردم دنیا رو از گرسنگی دارن میمیرن فیلم های هالیوودی نگاه میکنن خب یه شهر فرنگی به قولی از قدیم میگفتن دیگه شهر فرنگ یعنی بیا نگاه کن ببین شهر فرنگ چه شکلیه در بحث مهاجرت هم ما اینو میبینیم طرف حاضره 90 درصد احتمال مرگ وجود داره وقتی که شرایط داره میره ولی حاضره بره اونجا از رسانه این رو دیده بله. که بره به یه کشور اروپایی اصلا جالب اخیرا این هایی که در دریای مدیترانه و غیره که مورد در واقع غرق میشد یه سری رسانه های خود غربی ها نوشتن که اینا آمدان کشور اروپایی دارن میزنن که اینا دیگه نیان بگم بمیرید میمیرید یعنی کشتیتون غرق میشه در واقع مرگتون حتمیه خب پس دنیا صاحب نداره یا خب. بشر با عقل خودش میفهمه ببین شما میره ماشینتون رو بیمه میکنید دو حالت یه بار تصادف میکنید خدای نکرده به یه خرج زیادی میفتید ماشین رو بیمه میکنی یک بار نه عاقلید ده سالم از ماشین بیمه کردی هیچ خطی هم الحمدلله رو ماشینت نیفتاده به قول میگن ده سالم بیمه تخفیف داره خب کسی نمیگه شما عاقل نیستی چرا پول بی خود دادی بداره بیمه میگن نه خیلی عاقل اگه یه روز بدون بیمه بری باز ریسک اون یه روز احسن خب الان بحثم سر همینه یک عده با عقل میرسن که نمیتونیم یک عده باید حتما بلا سرشون بیاد تا بفهمن ندارن فلزا ما چه در آخر و زمان پیش بریم اوضاع جهان بدتر خواهد شد حتی به لحاظ عوامل طبیعی خوشسالی ها بیشتر میشه زلزله ها بیشتر میشه سیل ها بیشتر میشه آتش فشان ها بیشتر میشه طوفان ها بیشتر میشه اینا دیگه چیه همه چی میریزه به هم هر چی پیش بریم شما الان من از عزیزان درخواست میکنم یه پژوهش ساده انجام بدن خب این شبکه تو پنج قاره دارن میبینن من از عزیزانی که برنامه ما رو دارن نگاه میکنن تحصیل کرده هستن کار با اینترنت خب کاملا وارد بلدن بزنید آقا آمارهای زلزله دنیا ببینید شیب سعودی وقوع زلزله در دنیا چطور داره پیش میره اصلا عجیب غریبه آقا امام صادق است اشتباه نکنم ایشون میفرمان که بارون هیچ سال کم نمیشه اما آب کم میشه چرا چون این ابرها نابجا میبارن ابر میره تو وسط دریا میباره به درد نمیخوره در زمان حضرت سلیمان چی شد این ابر سر جای خودش میباره خدا حکومت حضرت سلیمان رو داد در یک اشل کوچکتر تا حکومت مهدی عجل الله باورپذیر باشه ببینید این مطلبی که دارم عرض میکنم اصلا بحثی از اهل سنت و آمد یا از شیعه این یعنی بحث جهانی دارم مطرح میکنم مسیحی گفتم یهودی گفتم نه خیر یه کلیت این ها اینا نه مسلمانن نه یهودیان نه مسیحیان نه شیعه نه سنیان اینا بت نفس خودشونو میپرستن یعنی هیچ شکی وجود نداره خب آمارهای دنیا داره میگه این آمار خودشونه تازه کلا مخفی میکنن که دیده نشه و رسانش نمیکنن باید گشت رفت پیدا کرد خب یک اتفاقی میفته اضطرار دنیا رو میگیره یک نظرسنجی مؤسسه پایو انجام داد یا پیو انجام داد در مورد اعتقاد به ظهور مسیح و مهدی علیه سلام در دنیا من خاطرم نیست تو یکی از برنامه ها گفتم نمیخوام آمارا رو تکرار کنم جالب ما وقتی بررسی میکردیم دیدیم هرچه در جامعه استرار بیشتر بوده اعتقاد به ظهور بیشتر شده خب این یعنی چی اما ادهی هستن عاقلن لازم نیست تصادف بکنن خودشون زودتر میرن بیمه میکنن ماشینشون آیا علم غیب دارن به نفر میگه چرا به ماشین تو بیمه کرد آقا من خبر دارم یه 6 ماه و و سه روز و چه میدونم هشت دقیقه و 10 ثانیه دیگه من جاده چالوس سر فلان پیچ میخوام تصادف کنم در دوازده میلیون ماشینم به خرج گفته علم غیب داره نه هیچ یؤمنون بالغیب پس چیه عاقله بله این یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة یعنی همین